んな孫悟空お前の調子に乗るなあんなうん Hey!

神にらうつもりだ

ならずそうだ

スすっか It's all or nothing! 頼むめっちゃクラッチリーダーほらほらオーダーめっちゃふっわほらオーダーよしぽっよしクラッチリーダーオーダーめっちゃオーダー もう交代だアンはいどうだ 終わった

右はわきまえるんだな選交代だなう

その痛みが私を強くする神の怒りにめたいかほどのものなのその身刻み込めンナー 俺はスーパーナンバーワンはこの俺だ お前に任せた任せな Huh?

を強くする 調子に乗るなこっちだる俺と共闘しよう お前の大好きなサイヤ人の誇りとやらはどうして

けをそんなもんかカカロットの出番はないに乗るな

その痛みが私を強くする神の怒りに強くがいかほどのものなのだその身に刻み込める俺の様を通報させるなよなんだ 誰だと思ってやがる

君がおらぬ受け止める余地があるか